Az így, miért van, hogyha így, így van a lábam, és így, így megfeszít, tehát így az összes lábújjam így fölfele, de így letolom erőből, tehát így leforszolom a nagy lábujjamat, akkor így begörcsöl a talpam. És ezt így tudom így direkt csinálni. Ah, így tehát és ah! ah! De, ez, de amúgy nem rossz, tehát így begörcsöl és fáj, de amúgy ilyen kinda nem rossz érzés. Bazó lenyomom, Isten. lenyomom a nagy lábujjam, és így úgy marad, és így érzem, hogy az ízom így... Ilyen már ilyen perec van benne. És most így magától ott marad lent, és így vissza kell forcibli húzni, és akkor nyúlik el. De hogy amúgy... Ilyen... Nem is annyira fáj, mint ilyen... zsípadás inkább. Nem te vagy. Oh. Oh! Ah! Oh. Ah! Ez egy nagyon fura fétis kergő. Ez, ez az entertainment, vagy Gergő ordít, meg görcsöl a tal. És ez on purpose görcsöl így, így meg tud állítani, és ide váll, így azt a... Oh! Na jó, most álljunk le, mert leszakadott.